Cepat cepat cepat cepat. Cepat cepat cepat. Cepat cepat Cepat cepat cepat cepat cepat Cepat isi, lari. cepat terus, lari, lari yang cepat Cepat cepat, cepat. Isi sampai penuh batangnya terus mana teman teman sampai penuh lari terus itu itu <laughs> cepat saya woi woi sampai Ayo cepat lari. Ya Tiga. Copot copot ya. Dua. Obrigado. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief there's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic the itu ditangkap atau tidak tidak tidak Thank you. Lalu ah, tangkap, tangkap, tangkap. Mama, mama. Mama, coba mama. Mama, mama. mama. untuk pertama ini nampaknya yang hobi makan kerupuk yang kedua